当心！ 呼叫地面作战指挥官陈恒，这里是光环号作战指挥中心，我是副舰长林如雪。本次作战将由我为各位提供指挥援助。收到，请您下达本次作战任务。本次作战需要你们兵分两路，向前方这两个临近的泰坦人去落进军，肃清该区域的泰坦星人，并击毙沿途的泰坦士兵。坐标已发送到你们的指示器。收到。 报告林副舰长，周围安全，请求下一步指示。继续挺进。陈指挥官，在你们的十一点钟方向发现少量兵蚁，准许自由开火。收到。 Mm-hmm. 当心点，士兵，别单独行动。当心。 战绩。 陈指挥官，先前投放的补给站就在附近，搜寻过程中请注意安全。完毕。感谢林副舰长的指挥援助。这是怎么回事？ 士兵，这里暂时由我来负责。林副舰长，你现在无权驾驶太空子舰。但现在情况紧急，陈恒的小队遭到了攻击，他们火力不足以解决那个不明生物。那也不行，我们不确定该不明生物能否对空攻击，盲目行动只会导致太空子舰受损，而且你没有得到授权。 不能驾驶太空子舰。我授权。你是谁？光环号太空子舰舰长乔伊威尔斯。乔伊威尔斯，你也霍司令。乔伊威尔斯可是财政部部长之子，请您三思而后行。哼，好吧。但因盲目行动而造成的任何损失，全。 由你来承担，当然。 已派出运输船接应归舰，收到，万分感谢。你们快下船，我来掩护。 干什么？去救陈恒。我不授权。你刚才也看到了，下面太危险了。即使只剩最后一丝希望，我也不能放弃。更何况……好吧，既然如此，我只好尽力帮你了。 了，陈豪陈豪，这里是哪儿？你终于醒了！这里是泰坦星地面，我们还处于危险之中，必须尽快脱离这里。 就是犯人陈恒，控制住他，交出武器，举起双手。陈恒，因地面指挥不当，导致多名士兵阵亡等罪名。 根据特别指示，女子就地行刑。